سڵاوتان لێبێ هاوڕێیان من ڕێبینم لەسەر داواکاری چەند هاوڕێیەکی خۆشەویست چەند فێرخوازێک لە یوتیوب داوایان کرد کە چۆنێتی ئیش پێکردن بە ئەفستودیۆ وە چۆن بتوانین مەسەرنکیک های هات درامس سنسنێر ئەمانە دروست بکەین بە باشم زانی کە وەکو چەند بەرنمەیەک لە یوتیوب دای بەزێنم یاخود چەند ئاڵقەیەک ئەمڕۆش وەکو بەشی یەکەم کە مەسەن چۆن ئیش دەکەی بە ئەفل ستۆدیۆ ئەزەکەم بیشانتان بدەم من کارەکەم کردووە حازرم کردووە بۆی سرێتر بێت بسڕمەوە چەندێتی دروستکردنی کیک های هایت کلاب ئەم شتە سەرەتاییانە بۆ چۆن دایدەنێیت سەرەتا بۆ نمنامە کیک تاوان من دوو کیکم هێناوە دوو سەوتی جیاواز پرگرسیانیش ئەمشدانی کیانە بەڵێ کیکەکە من خۆم عادەتەن کە دروستی یەکەم چوار بەش دروستی یەکەم بەم شێوەیە کە بینن ئەمە یەک ئەمە دوو ئەمە سێ ئەمە چوار لەسەر هەر خانەیەک خەتێک کیکێکە یەک ئەمە دوو ئەمە سێ ئەمە چوار لە یەک خانەیە ئەکی بە چوار بەشەوە ئەمە هی کێ دەێ لە سی پێنجەوە دای دەێ ئاگوێ بگرین لە کی ئەبەە من هەرسێکی کێکەیە کە دروستم کردووە یەکەم دووەم سێم وەزایدن ئەمەش وکو های هاتێک وایە بۆم داناوە گوێلێ بگرن بەم شێوەیە خۆی یەکەم یکی دووەم مەش سەوتی چون بڵێ کیک دومی درامسی با بڵێن وەکو درامسێکی لایف بەم شێوەیە کە لێرەشە هەیە تقریبا لەم شێوازەیە هەر بەس من تۆزێک گۆڕانکاریم تیا کرد ببین لێرەیە بەڵێ وەکو ئەمە دەبینەمە کیکەکەمان دروست کرد دواتە چیم دروست کردووە کلاپەکە ئەوان کلاپەکەش بە دوو بەش ئەزۆ بە دوو بەش دروستم کردووە ئێمەشیان کو تقریبن سنەیەرێک وایە لە ژێرەوە دامناوە ئەسن نۆرماڵ بەم شێوەیە بێ گوێ لێ بگرن ئەم جارە پێش کیکە کاکەوە یەک تۆز ئەمەش کیک ئەوەش کڵاپ ئەوەش های هاتەکە دەیجوڵێین بۆ پێش وەسە یەک دوو سێ چوار پێنج مەسە پاتێنی یەکەم من دروست کردووە دین ناو ئەم بەشەوەم جدوەلە هەیە ئێرە پاتێنی یەک لەرە کلیکی شەپەکەی دایدەنی ئەمە یەکەمەدا دوایەوە دووە هەر یەکە مەسەن ڕایەکێکی بەم شێوە یاخود دەتوانین کلیک لەسەر ئەم فڵچەیە بکەین پەنجە لەسەر دانێ ڕایەکێکی بەرە پێشەوە هەتا کوێتێت بۆ دانێ تا یانزەمان دانا ئەجا دوایەوە پاتێنی دووە چین دروست کردووە ئەم فلێکسم هێناوە تازەیە ئەوە وەکو نمونەیەک دروستم کردو بەم جیێمێسر هەر بیسێکە دام ناوە دامەنم فلتەری زۆری تیاتوانی دەستکاری کەیت بە پێی ڕغبەتی خۆت بەم یەک دەخە تا بەناو بەڕاکۆتی خۆتە لە کوێ داین لە کوێدا بەڵام مەبەستم چۆن داڕشتنی ئیشەکەت بەم شێوازەیە بەم شێوازە ئیشەکە دادەڕێژی بۆ نوێکیگەگە و دروست کردەوە کیگەگە لێرا دایانی بە لاین یەکەمە باگراوندەکە کۆر دەکەم مەسەرەن لە بەلانی دووەمە شێوەی بشراکەشین تا شوێنی کە خۆ دەتێت دینە سەر ئەمە نووسراوە سۆنگ ئەم بەشە سۆنگ ئەوەی کە لێرە دای ئەڕێژی لەم بەشەیە لەم جەدوەلە چۆن بڵێ ئەمە پلەیەەکە بەڵام ئەمەی پاتێن لەسەر نووسراوە پات بە سوور کە زەردە بێ چۆن بە سوورە بێ ئەو بەشە لەیە کە چاکە کردو تەنها دەبینن پێنێرەم سەر پاتێنی یەک ئەمە دوو سێ هیچی دیانە تەنها یەک و دوومان دروست کردووە کەواتە تۆ هەر شتێک کرد هەر شتێک دروست کرد بۆ نمونە لێرە ئەم سێ بڵێن ئەمە بۆ نمرەتە نیسێ لێرا نووسراوە سێ ئەوین لێرا دانێ بۆ چ دەبێت دێتە ئێراوە ئەو شێوازە ئەم هەر بکو نمونەیەک دروستم کەسی چیەکە مەسە پاتە نیسێ دێ لە کۆتا تۆ درە ڕۆڵەکە دانیت ئی نێراوە سەرن کەمێک درێژە تقریب لە نیوەیە ڕۆڵەکەت لە نیوەیە لە ڕپێکی هەرەوەە کافیە ڕۆڵێکی بچووک سیکرت لێ بەم شێوەیە سەوتەکە هەستی پێیەکی مەسەرەن سەوتەکەی چۆن بڵێ کپ کرد چکە هێناومەتە خواری ناوەڕاستی سەر مەسەر چۆ بڵێ هێناومەتە خوار بەشی خوارەوە سەوتەکەم کپ کردوە چۆن هەتاوەکو چۆن بڵێی ڕابێیت لەگەڵ چۆنێتی ئیش کردن بە FL Studio داڕشتنی ئیش ئەگەمە زۆر مهیمە ئینترۆ مەسەلەن ناوەڕاستی ئیش لەگەڵ ئاوترۆ ئاخیری ئیش ئەم شتانە هەمیشتی گرنگە بەڵام بۆ سەرەتا ئەمەە کافیە جارێت هەوڵ دەدەم لە بەشێکی دیکەیە چەند کارێکی زیاترتان پیشان بدەم هیوادارە مەسەن هەست پرسیارێکتان هەبێ هەر شتێکت لە یوتیوب چانەڵەکە مەسن لە خوار لە کۆمنت بینوسن سەرنج و ڕای خۆتان هەت شتێک بە من بکرێت ئەوەی لای من بێت زانیاری ئەی بەخشم بە ئێوەش هەر شاد و سەرکەوتوو بن مێنن خۆشی.